आणि कसले त्याचे रिपेअर करता हांव वॉच करता कॅमेरा हांव आतां ऑलमोस्ट ट्वेंटी फायव इयर्स तरी ल्हान भुरगो आसतना बाबा वांगडा काम करता कसले त्याचे क्लायंट येता म्हणजे खंयचे लोक येता म्हणजे सगळे मॅकॅनिकूय येतात कोण रिपेरिंग हाडटा ते हाडटा कॅमेराचे येतात येतात सगळे आणि मीटर जे कितें मीटर ते नवे घेवंक सोदिना त्या परनेच रिपेर चडशे करतात रिपेअर थोड्यांक गरज लागना आता तरी थोडे कोण मेंटेन करता बायक पळय ते रिपेर अच्छा हे मोटरसायकलचे मीटर गाड्यांचे मीटर तुमकां जाय तसं सेट करूंक मेळटा तो पयलेच प्रायर सांगचें पडटा की हांव फूल डिसमेंटल करून परत एडजस्ट करता झिरो हो, पासून सुरवात करता हय म्हाका चॅक करपाकूय बरें पडटा तुमकां जाय तशें एडजस्ट करूं येता म्हाका कांय प्रोब्लम नासता आणि आता रिपेअर जे करता नुळे शिक्षण घेतले काय असे ना ना डॅडी कडल्यानं शिकलो म्हणजे लहानपणी पळूनच शिकले आणि असे फॉर्मल एज्युकेशन कितले आला काय तुमचे किती म्हणजे हांव फर्स्ट इयर फर्स्ट इयर पण हे जे स्किल आसा ते तुम्ही पळून शिकले हय कॅमेराचे आता कितें केलें आतां चडशे हे कॉम्पॅक्टूच कॅमेरा नाल्यार एस एल आर केन्ना कमी येता एस एल आर चड केन्ना पडला आहा न्हू हे कितें जाता मातशें आपडलें परत सेंड बी गेले जाल्यार आणि हें जाता आनी म्हापशान असले आनी खंय तरी हांव करता आणि कोण तरी